questa gente non c'ha niente, non c'ha nemmeno una casa, le case sono qualche 4-6 metri quadrati per delle famiglie, qualche volta 10-12 persone, quindi avere qualcosa da fare fuori è già uno sfogo, è già vivere, perché non possono vivere nelle case. Eh, poi questa gente deve vivere e quando uno non ha nessun mezzo per vivere si aggrappa a qualunque cosa con la speranza di fare eh, qualche centesimo, qualche decina di centesimi. Non parliamo di fare un euro, quello lì si farà forse eh, in parecchi giorni e questa gente non avendo niente da fare essendo un popolo che ha ufficialmente il 70% di disimpiego, noi che in Europa quando abbiamo 8% eh, è già un disastro, 10% è la fine, Questi qui siamo 70-75% di disimpiego. Questa gente deve cercare di fare qualcosa, anche se non porta molto, non rapporta molto, ma anche avere questo senso di fare qualcosa compro qui, vendo là, e, mh, mm, lavoro, eh, per darsi anche un'importanza, una dignità, perché l'Aiziano, come tutti i popoli, ha la sua virtù e i suoi difetti, ma c'è una cosa ammirevole, è un popolo digno, degno, eh, e questo è bello, e una maniera di mostrare dignità è lavorare, anche se questo lavoro è umile, seduti per terra con 4 o 5 mango da vendere o con un pezzo di vecchia stoffa da vendere, è una maniera, io penso, di mostrare la loro dignità.